Thank you. 世界在飞。 ya bu gini-gini kan sih saat itu kalau mau keluar jangan keluar satu keluar semua